Рука рукоплох, эй, не жопа, блестит шлюха. Шлиха, головка, не плавно, малафья, а ну пидор, говно, залупа. Малафья, рукоплох, эй, не шлюха, рачила, планище, рукоплох, жопа, не влагалище. Хуй очков санина, петух, а табака.